Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Меликов Низам, я практикующий флорист дизайн. Сегодня я соберу э, композицию на оазисе, э, вертикальную, в параллельной технике. Для этого нам понадобится кашпо, 4 кубика оазиса, целлофан, скотч, ветки, значит, эвкалипт синарея, амарилис, дельфиниум, вибурнум, ванда, гвоздика, нарине, гиперикум, альстромерия, алиум, антуриум. Итак, друзья, подытожу свою работу. В данной работе я использовал параллельную технику э, расставления материала. Материал также старался группировать. Акцентом в данной композиции у меня является амарилис. По цветовой гамме я старался выдержать все-таки нежно-розовую гамму с переходом в акцент ванде фиолетового, на такую насыщенно фиолетово-розовую гамму. Поддержал же я альстромерии здесь внизу. И вот таким образом у меня получилась хорошая интерьерная композиция. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. На все возникшие вопросы я отвечу с удовольствием в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, здесь вы найдете много интересного для себя.